Hop là, guys, et roule ma poule Bonjour les Wheelers d'Alsace Nous allons faire une petite balade à l'intérieur de la ville de Metz, mais avec les Wheelers qui sont présents avec nous. Hello les Wheelers d'Alsace c'est super, c'est un vrai plaisir de pouvoir être en communauté euh, avec tous ces wheelers de Lorraine. Ben roulons moi j'attends que ça, on est là pour ça. Bah écoute, super content d'être là, j'espère qu'on va bien s'éclater puis qu'on va faire une bonne balade. Euh, je, sais pas faire l'accent espagnol <laughs> et on peut essayer de chanter, tout ça. Bon, il y a le soleil en même temps donc. Euh. C'est une très jolie caméra. <laughs> je pense qu'elle va faire de belles vidéos. Yeah baby, yeah Ah ouais, je suis un super héros, ouais. Je suis un super wheeler. Bonjour, enchanté. Adava, qui Quelque chose. bonjour, bonjour. Ok j'ai <laughs> laissé mes vaches derrière, je suis venu faire une petite balade avec vous. Salut, très contente de voir euh, des gens, des nouveaux gens, des nouveaux wheelers. Ça me fait bien plaisir. Euh, je suis déguisé en art pour faciliter la vie aux chasseurs, euh, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Hop la guys, c'est roule ma poule <laughs> Hop la guys, et roule ma poule In and dit que la roue ça faisait pas perdre de poids C'est du sport 哎呦！ La balade est terminée, près de 30 km dans la journée, dans les rues de Metz et aux alentours. Nous allons, comme à l'accoutumée, faire un petit tour d'horizon pour savoir si ça a plu aux gens ou pas. Ça t'a plu Ah, c'était au top. Bon, ben, on arrive au bout. Ben, j'avais oublié que j'avais des jambes. Génial, génial. Ce vent dans les cheveux, <laughs> c'est génial. Ça fait du bien de faire du sport, hein. Bon, nous, on a tout perdu. C'est très bien comme ça. Ah, voilà, une journée qui se termine. Euh, super ambiance. vivons la prochaine. Je pense que les Wheelers de Lorraine euh, se joindront aux Wheelers d'Alsace pour euh, découvrir d'autres paysages et puis d'autres randonnées. on attend votre, votre invitation. Je suis très content d'avoir fait cette randonnée. d'avoir connu tous ces tous ces wheelers, les wheelers d'Alsace, et les wheelers de Lorraine, c'est vraiment très sympa. Et puis bah, j'ai passé une journée avec des cheveux, ça m'a changé. Vive les cheveux sur France 2 ah mais c'était plutôt sympa ouais, ouais on s'est bien, bien éclaté. Super balade aujourd'hui. Ce soir quand je vais rentrer j'aurai fait 125 km. Le parcours était très bien. Première euh, balade euh, groupée donc euh, franchement super expérience. Euh, j'étais un peu inquiet avec les pavés, les trottoirs, tout ça, puisque chez nous, on roule plus en off-road. Pas de gamelle, on avait parié sur une gamelle, tout ça, et finalement, non. Euh, c'est cool, franchement, super. J'ai passé une très bonne journée et je suis content que, bah, justement, que tout le monde soit aussi heureux d'avoir passé un agréable moment. À bientôt. Alors, c'était très bien. Euh, j'espère qu'on va remettre ça l'année prochaine. Message de fin. <laughs>